Теперь вы можете задавать вопросы. А да. вот эти вот сверхпроводники, которые в большом, как он, солиноид, да, солиноид, короче, самая вот эта вот большая, как компактная, да, да. вещество. А, не убейте там. Не убейте там, это типа как сверхпроводник везде. У них потом используется. Это низкотемпературный сверхпроводник. Ага. То есть э, он там у них работает все при температуре жидкого гелия. Да. А вот э, там, когда пучки эти разгоняются, они 20 минут разгоняются, и они, получается, два летят параллельно. Да. Верно? А почему они начинают, когда разогнались, вдруг сталкиваться, если они до этого 20 минут параллельно летели? Там есть специальные электромагниты для этого, которые, во-первых, все время корректируют их траекторию, э, фокусируют их, и они просто в это время включаются, начинают их фокусировать сильнее и э, направлять их в точку столкновения. То есть они видят, что достигнута определенная скорость, типа все, можно начинать, дают команду. Они, ну, они в разных направлениях параллельно летят, вот так. Ну да, они летели, ну, летели. Ну, в я знаю, что они в разных направлениях, просто они же до этого летели параллельно, и тут вдруг начинают сталкиваться вообще с чего. Теперь понятно. Да. Почему свинец? Почему свинец? Да. Вот выбрали они работать с театрами свинца, я не могу точно сказать, почему именно свинец. А, скажите, а чем да. обусловлена такая высокая цена свинца? Э, действительно он такой очищенный как будто? Да, потому что его нужно отделить еще не только химически, но и от других ну, изотопов. Это большое количество, там, ну, за, скажем, за месяц, там, ну, вы говорили, в сутки там на... За месяц, за месяц используется чуть больше двух грамм. А. Поэтому, в принципе, не так и много Да. А, Таня, ты сказала, что там как бы происходит очень много э, реакции, да, и то есть как бы потом отсеиваются самые интересные из них. Да. Э, столкновения. А кто, кто этим занимается? То есть это сидит человек, который э, выбирает самые интересные, или, или какой-то робот, что это? Предобработка происходит программно, э, вот там вот еще ну, на самом нижнем а уровне, там стоят огромные такие серверные шкафы а возле... А, в одну секунду модели. сколько происходит? В одну секунду происходит, э, по-моему, около 600 миллионов. Ну просто интересно, каким образом это работает, то есть, как они определяют, какие интересные, а какие нет. У них э, есть уже на этом случае э, распределение, например, то есть есть известные э, реакции, известные частицы, то есть, например, углы отклонения э, будут такими-то, скорости частиц будут такими-то, и они уже знают, что вот это вот неинтересно, вот это мы уже знаем. То есть распределяют вот как раз вот это по частицам, массовым зарядам, что здесь у нас родились вот такие, такие, такие частицы. Это событие нам уже не интересно, мы его знаем, мы его не будем записывать. Не, нам просто мой вопрос касается того, что, возможно, они э, какой-то из вариантов просто не учли, и, возможно, вот и за счет этого что-то потеряли очень интересно. можно даже как то оставить. Это же возможно, в принципе. Они правильно? не учитывая как, как раз то, что они уже очень хорошо знают. Ага, вот так а то, что не будет попадать под эти, они как раз будут записывать и потом анализировать. Статистики набирается огромное количество, она до сих пор еще не проанализирована та, что была набрана во время предыдущего его запуска. Поэтому этот процесс очень долгий. Еще вопросы? Я тебя помучу еще одним Давай. вопросом. А, может, ты знаешь, какие у них в данный момент э, проводятся исследования и к чему они сейчас стремятся? Какой следующий майлстоун у них стоит по исследованию частиц? Или это что-то такое настолько, настолько глубоко физическое, <laughs> что нам об этом лучше и не знать? К сожалению, я не полностью знаю о том, к чему они стремятся. Последние исследования, которые были, там было что-то про открытие пентакварка, было что-то про то, что они пытаются сфокусироваться на новой физике, на том, что не подпадает под стандартную модель. Я понял, нам об этом лучше вот. Чтобы лучше спать по ночам, да? Да, спать будем крепче. Да. синхронизация? Вот говорили, вот эти кучки летят там с интервалом 7 метров. Вот, то есть их надо столкнуть потом в определенном месте именно в детекторе. Вот как это отслеживается, положение их ну, а, ну, вообще у них получается автосинхронизация возникает в том числе и из-за того, как они ускоряются. Там получается у них они ускоряются в такой специальной полости металлической, где электромагнитным полем радиочастоты, которая будет одновременно их и ускорять, и синхронизировать, потому что вот они туда приходят, а, и на них воздействует, там, грубо говоря, стоячая волна, и, э, то есть, когда частица туда подлетает, она подлетает в тот момент, когда поле нарастает. То есть, получается, если она подлетела чуть раньше, она получила меньше импульса. Если она полетела чуть позже, она получила больше импульса и догнала остальные. Поэтому после каждого прохода через вот эту ускорительную секцию, они еще дополнительно между собой синхронизируются. А Украина как-то участвует в этом проекте? Украина участвует. Во-первых, э, я не знаю точно в каких еще областях, но в частности кристаллы для них они выращивают. Э, я как раз недавно в Харькове в институте монокристаллов видела, как они выращивают эти, эти кристаллы, какие. Вот. И в обработке результатов тоже принимают участие. Вообще там такая огромная коллаборация на весь мир, и там почти со всего мира ученые участвуют в обработке результатов. Украина тоже, да, теперь. Вот, ну, когда все... Да, если это все, давайте скажем Тане спасибо.